हालांकि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुतेरे प्रयास किए कि रजनीकांत उससे हाथ मिला ले लेकिन बात नहीं बनी भाजपा की ओर से ये प्रयास बीते लोकसभा चुनाव में ही तब प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ कर दिए थे वे अपनी चेन्नई यात्रा के दौरान रजनीकांत से मिले उनके घर पहुंच गए थे बहरहाल रजनीकांत ने न किसी के साथ जाना था और न ही गए उन्होंने जीतने से बेहतर संबंध जयललिता के साथ रखे उतने ही करुणा निधि के साथ भी उधर रजनीकांत के साथ ही एक और फिल्मी सितारे कमल हासन ने भी राजनीति में आने की मुनादी की थी उन्होंने एक राजनीति पार्टी का गठन भी किया इसका नाम है मक्कल निधि मयम इसमें